vortoi kai frasoi de la quara gis la sepa leciono Africo estas kontinento alta mal alta amiko amikino avo avino bela mal bela bona mal bona bovo bovino Brasilo estas lando Cevalo, cevalino. Ču li estas aktoro? Ne, li ne estas aktoro. Li estas cantisto. Ču ši estas lernantino? Yes, ši estas lernantino. Ču vi estas lernanto de Esperanto? Yes, mi estas lernanto de Esperanto. Ciò vi estas Marta? Ne, mi ne estas Marta, mi estas Silvia. Ciò vi estas Petro? Yes, mi estas Petro. Ciò vi scias kiu si estas? Dica, mal dica. Esperanto estas lingvo? Estas paperoi sur la scribo tablo facila malfacila felicia malfelicia filo filino forta malforta frato fratino gioia malgioia granda malgranda hundo hundino iliai gefiloi estas belai instruisto instruistino, y una mal y una cato, catino. Kio brulas? Kio estas en la botelo? En la botelo estas ORANJA suco. Kio estas CHI, CHI estas cameleono. Kio estas CHI, Gi estas tablo Kio estas ili? ili estas libro kai CAYERO. Kio estas sur la monto, sur la monto estas chevaloi. Kio ili estas, ili estas kelnero kai vendistino. Kio okazis. Kio si estas, si estas aktorino. Kio vi estas, mi estas instruisto. que o alto estas envia via Fiat ao Ford? o autoro plaĉas al vi? Graciliano Ramos ao José de Alencar? que o besto promenas em parcoi, rundo. que o birdo parolas? Papago parolas. o estas li? li estas Marco. Kiu estas ŝi? Ŝi estas Johanino. Kiu kuraĝas rajdi sur leono? Kiu lingvo estas la plej facila? Esperanto. Kiu parolas? Mi, Paulo. Kiu venos hodiaŭ? Mi amiko Carlo. Kiu estas ili? Ili estas Marco kai Johanino. Kiwi estas ili? Ili estas Silvia, Marta kai Maria. Kiwi floroi estas en via giardeno? Rosoi. La girafo, la girafoi. La caiero, la caieroi. La libro, la libroi. La tablo, la tabloi. La virino, la virino la virinoi, la viro, la viroi, leono, leonino, leono estas besto, lernanto, lernantino, lia auto estas nova, libro estas objekto, longa, mal longa, Marta estas curat sistino. Mia domo estas granda. Nepo, nepino. Nia lezionoi estas facilai. Nilo estas rivero. Patro, patrino. Petro estas advocato. Riccia, mal riccia. Roso estas floro. Sana, malsana. sana. Si acets floroin Si ai haroi estas longai